在周一的部分，我们会迎接的是文昌值日的日子，这也意味的是，如果您的居家附近呢是有这个供奉文昌帝君的庙宇，非常适宜可以在当天去做祭拜。同时呢，这非常大力，如果您是准备要应考啊，或者是呢要考公职的朋友，都很大力可以在这一天呢去求得文昌帝君赐予我们智慧，可以让你呢。 在针对所复习的、所学的东西，能够更贯通、更贯彻的理解，让你的考运也同时一并的加分哦。再来就是，如果您过去呢有在老师讲的好运的日子呢，刻上了我们的开运章的部分，我们也可以运用在这一天呢，把这个开运章带到文昌帝君的庙宇这边呢，去给他过香炉哦。 好，那这样子的话呢，就可以回来之后放到我们的这个座位上，比如说书桌，或者是说您办公的位置上的左上方。那这样子呢，就可以达到帮我们加强，不管是针对我们的官运，或者是说针对我们的考运哦。再来呢，在这一天呢，同时也很大力，我们可以出行、入学，还有包括搬家跟入宅，有需要的朋友都可以参考看看。 再来就是周二这一天，我们会逢到的是咸池入到了日柱，因此呢，在这一天呢，要非常注意的就是，尤其是跟异性啊，或者是跟呃他人去做沟通的时候呢，要特别的去拿捏好这个分寸哦。那再来就是呢，这个影响呢，会针对尤其是今年生肖属马的朋友，又要更加的注意喽，尤其跟女性的互动啊，或者是说跟异性的互动呢，都要格外格外的。 小心再小心了。而周三这一天呢，我们会封到的是当月的月破大号，同时呢，也是正红煞日。因此，在当天呢，任何的急事都建议哦，尽量是先缓期哦，在当天尽量不要去进行任何的急事，才是比较理想的哦。 而周四这一天，我们会封到的是寅卯百事的日子，这一天非常大力呢，尤其是针对想要提企划案啊，或者是要做呃提案啊，好，或者是说我们要这个斡旋啊，做任何的交易啊，签订合约啊，都很大力，可以在周四这一天去进行哦。所以，如果什么重要的事情呢，想要在 呃，有一个突破点的话，不妨呢就在周四这一天呀，也可以研拟讨论啊，会议啊，都是很有助力的。而再来，我们来看一下，就是周五这一天，我们会逢到的是二元二降的日子，这也意味着是在这一天是除了很适宜可以帮自己补运，比如说补这个大运啊，或者是补财运啊。 哦，都很适宜。那再来呢，要提醒一下，在这一天呢，同时逢到的是雾探病，因此啊，如果有要去探访生病的亲友，请要缓一下才是比较好的哦。再来看一下，就是周六这一天，我们会在晚间的二十一点十七分迎接下弦月，因此呢，在这个时候，我们可以对着天空的月亮哦，对着它许祈愿。 而这个祈愿的时间，老师建议呢，是在这个下弦月出现之后的三个小时内呢，是它的这个能量最为饱和跟最强盛的时间点哦。这个时间的祈福呢事项，请切记哦，是针对我们想要舍弃的东西才是比较好的。譬如说，我想要减重，但是呢，或者是说我想要能够抛开一些赖床的坏习惯。 我想要改变我的这个生活作息，类似这种短期内你能够达到的，而且是属于不好的、想抛弃的，都很适宜在下弦月这一天呢，来去做一个许愿的仪式哦。所以，荧幕前的朋友，请记得事先先想好，然后对着月亮许出一到三个愿望吧。再来，在当天，同时也逢到了是月空以及这个。 呃，天罡星宿的一个影响之下，因此呢，这个月空的力道也会加强我们想要舍掉一些不好的事情的一个力道。而天罡日的话，会针对如果你本身有逢到魁罡，或者是说老师也会建议哦，我们都可以在当天呢，把它视同为一个开运的模式，在当天尽量就是吃方便数，又或者是呢，我们切记一定不要碰到牛肉。 哦，或者是相关的加工食品，那对我们的运势来讲，才能够呢守住哦。再来，我们来看一下，就是周日这一天，当天呢逢到的是当月的月宴，那同时又逢到了从日、天贼以及月忌这几个星宿的一个夹攻之下，这一天其实呢，呃，比较容易会让大家会有一种，呃，浑身会觉得很这个软绵绵啊，或者是比较。 呃累啊，就会比较想要就是赖在家里的感觉，所以其实，在这一天呢，呃，大家尽量呢就是在室内哦，不要外出，然后多做一些休息，来为隔周做准备，也是很 OK 的。那因为有逢到了天贼跟月忌，所以是说非常建议就是在这一天不建议进行太重大的一些大型交易哦，这样才比较不会受到不必要的一个损失或是影响。 接下来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属兔子的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，你要让自己呢，呃，展现你的这种重生的，好，或者包括就是再生的那种呃能力。 比如说呢，我们针对工作方面啊，我们有这种能够把一件东西呢去做 reverse engineer，能够重新让它以不同的面貌呢再次的去呈现。哈。比如说有些东西它有第一代、第二代、第三代，那陆续的去做改良，在这个时间点是非常大力去做这样方面的一个呃图像。那在这个礼拜呢，你也可以很很轻易的展现你的这个亲和力，因为你可以用你的智慧。 好，然后让大家呢感觉到是说，哎，可以从你这边学习到很多东西啊。所以在这个礼拜也是属于一个不藏私，去把你的一些经验分享给周边的人的时候，那么之后呢，你可以看到他们会更好的去运用从你这边所偷师到的东西，并且呢回馈到你们整个团体上面哦。那么这几个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，我们的开运色是土色，而且呢。 呃，更适合呢去有这个，比如说大理石的，比如地板啊，或者是有类似这样的陈设的地方，都是属于你的开运的一个空间哦。好，那那个我们呢，接下来呢要来看一下其他的生肖的朋友在当周又有什么需要留意的地方。 首先呢，第一个生肖是属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于否极泰来的一周。而这个时候呢，也代表的是呢，你千万千万要记得，呃，你之前呢，在比较不如意或是不顺的时候呢，是哪些人呢？呃，给你一些贴心的提醒啊，或者是小小的帮助。因为呢，在这种时候呢，给你这个援手的人呢，他们才是真正呢，值得呢。 当让你呢依靠的对象，还有再就是这个礼拜呢，切记呢，虽然我们的运势缓和回来了，可是呢，一定要低调行事，才能够避免掉不必要的麻烦上升哦。当中呢，属老鼠的朋友运势相当的旺盛，所以没有需要留意的天数。下一个生肖是属牛的朋友，在当中是属于成功可期的一周，也就是呢，你。 所需要等待的时间并不会太久，尤其是如果你本来就已是已经是箭在弦上的，你只要把这个 signal 给对方，比如说我们就可以很顺利的把交易给完成啊，签订合约等等的，哦，所以在这个礼拜，呃，等待时间基本上是很短暂的，你只要把你的需求展现出来，都可以很快的得到正面的回应哦，所以在这个礼拜，请。 积极一点的去做你的业务相关的一个 promotion。当周要留意的天数有一天是周二，下一个生肖是属老虎的朋友，在当周是属于趁时而起的一周，而且你的这个运势呢，就好像呃势如破竹一般哦，非常的顺，非常的旺，请你一定要好好的掌握先机，还有切记你现在的这个心情哦。 然后呢，定下心来，好好的去发挥你接下来要做的事情，而迎接你的呢，都会是大好的前程哦。那么属老虎的朋友在当周也是相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于步入顺境的一周，这也代表的是，呃，眼前的一些问题啊，都开始呢。 一一的解决了，而且这个解决呢是一次就一劳永逸，让你完全不会有后遗症哦。所以呢，在这个时候呢，你的呃思考空间呢跟时间是比较多的，非常大力。如果你要做一些交易相关的，所以呢也要提醒一下，这个交易呢比较适合是属于长线期的哦。那么属兔子的朋友在当中也没有需要留意的天数。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是逢到新间道成的一周，那么这个也会有几个气象，比如说它可以代表是白手起家，好的，或者是有一些新的发展，好新气象嘛。那么这更代表是我们需要有更多的这个信心来 support，才可以让我们有这个毅力呢，可以持久。那么。 够持久，你也才能够看到它的成果跟回收哦。所以对于属龙的朋友呢，这个是一个很关键的一周，呃，请一定呢，在你所经手的东西都一定要 persist，要有持久的这种耐力，才能够看到你要的成果。哦。当主要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周六。 下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于值得期待的一周，不管是在事业方面或感情方面哦，其实都相当的顺遂，而且呢，我们的这个业务啊，或者是企划案啊，也可以很轻易的都可以得到他人的一个认可，以对你来讲呢，真的是蛮欢欣喜地的一周。 那在这个礼拜呢，要留意的天数是周一。那最重要的呢，就是要部署好你当周要执行的或是代办的事项，这样子呢就不会有太多的问题了。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于需要点出盲点的一周，而这个部分呢，其实你是很擅长的，但是你都是点出别人的盲点，你总能够一语惊人的道破。 对方要注意的地方，或者是他所忽略的细节。可是呢，在这个礼拜，请把这一个心思用在看待自己还有自己的问题身上。代表的是，在这个礼拜属马的朋友一定要学会反省。而这个反省呢，如果呢你没有办法看透自己，或是你真的也找不出问题，那么你也可以请别人，或者是另请高明呢，来帮你看看你。 的问题在哪里哦？那么经过这样的一番修正之后呢，你一定又可以再次的达到另一个巅峰，再闯一片天。那么属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是逢到需要远离是非的一周，而这个远离是非呢，也会代表的是。 有一个重点，如果你不知道怎么样斗争，如果你不知道怎么样去反驳，或者是怎么样去，嗯，让别人相信你的论点，那么你至少要学会一个，就是保护自己，你可以远离这个纷争。好，所以呢，不会斗争也要学会远离，哪有呢？不要把这个时间都花在抱怨上面哦，把抱怨时间呢用在推敲、分析利弊，这样对你。 长久以来才会是比较好的，在当中要留意的天数呢，相对的比较多，有三天哦，分别有周三、周五以及周日。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于好事多磨的一周哦。那这代表是，虽然你现在目前踩的是有人和有地利，可是你就是缺了天时，那天时不到位的时候呢？ 凡事建议还是多低调一点，而且要更知足，在还可以在等到天时到的时候呢，做你要做的事情哦。那在这个礼拜留意的天数有一天是周四，下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于表忧里安的一个状态，而这个表忧里安呢，代表是呢，其实你有点太过的杞人忧天了。 你想的太多了，那甚至呢，你都是去烦恼一些你不应该烦恼的方向或是地方。尽量把你的 focus 放在对的地方，好吗？所以呢，如果别人跟你讲，其实你不用往这个方面去担忧的时候，你真的要听进去，应该把你的 focus 看在其他地方。那这样的话就会比较好，而且也可以降低你一直有的这种 anxiety，因为这可能会给你带来更多的一些。 不必要的慌张跟错愕，好。那么在这个礼拜呢，属鸡的朋友要留意的天数是周五。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于需要缓和焦虑的一周哦。而且在这个礼拜，切记在做任何事情或是对其他的人事物的时候，尽量不要失去你该有的耐心哦。 因为如果你没有这个耐心的话呢，你可能会把事情给搞砸了。而且呢，要有耐心的原因是因为顺境很快就会到了，也就是其实，呃，你只要再等一下下，可能就会得到你想要的结果，或者是呃，就可以看到你要的成效。哦，所以呢，既然你目前的状况呢还没有到必须要让自己 的心情紧绷到这样的话，为何不先松懈，或者是放松一点，给自己一点弹性呢？啊，所以不要那么的急哦。在这个礼拜，请一定呢要多喝一些呃清茶，好少喝一点甜食，哦，来降低自己这种忧虑的情绪。这个礼拜留意的天数，有一天是周六哦。下一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于逆逆来顺受的一周。 而在这个礼拜呢，也会代表是你可能瞬间失去了一些这个主角的光芒哈。但是呢，即便在这样的一个劣势的状况下，你可以呢体会出其他的东西，也就是你可能可以领悟到一些新的东西。所以不要去想说，哎，我现在怎么好像不是这么的顺啊，或者是怎么那么多问题啊？没有关系的，因为你总是可以从这些问题之后呢，找到一些。 契机，或者是看破一些东西，那这些对你日后都会是有帮助的哦。在这个礼拜，属猪的朋友要留意的天数有两天哦，除了周五之外，还有周日哦。再来呢，让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属蛇的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那基本上呢，在这个礼拜呢，是属于一个，如果你想要让感情升温的话，不论你是已婚、未婚、追求中或是暧昧中，我们都要用一个体验的 approach 去面对对方。这个体验代表是，比如说可以来一趟微旅行啊，或者是说，呃，可以一起共享去一起做一件事情。那这样的话呢，你们除了可以让你们的这个。 方向是一致的，或者是共同都有一个心思在同一件事情上，你更可以知道是说你们两个人呢，对于事情呢是不是有一些呃契合度在？那再来就是呢，也可以透过一些合作，比如说一起做个点点啊，或者是说一起做家事啊，这种很简单的东西，你都可以查出对方的细心。 在哪里，或者是说，呃，他擅不擅长哪些事情？你们是不是能够互相的去做一个 compromise 跟协调哦？好，所以在这个礼拜呢，呃，针对这三个生肖的朋友，我们的开运的方位呢是在西方，还有呢，呃，开运色呢是铁灰色，开运的矿石呢是赤铁矿。 那以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网联系老师。我是金玲老师，感谢大家本次的收看。还没有看老师新上的影片的话，也赶紧去看哦。感谢大家的支持，我们下周再见了，拜拜。